Yo empecé a estudiar la diplomatura de empresariales, pero entré a trabajar como administrativo en una constructora y nunca terminé la carrera. Por desgracia, hace un par de años la empresa cerró y me quedé en el paro. Pero bueno, yo me propuse no quedarme quieto y aprovechar todo ese tiempo que tenía que estar buscando empleo en completar mi currículum con un título oficial. Pero claro, no quería arriesgarme a apuntarme a algo presencial y que luego no pudiera compaginar si me salía empleo. Y encontré la solución ideal con CESUR Online. Con ello me pude matricular en modalidad 100% online en el ciclo superior de Administración y Finanzas. Y bueno, pronto conseguiré mi título y yo creo que con él se me van a abrir muchas puertas.